Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich zeige euch das Game Mask Maker auf der Quest 2 und das Game ist, ich glaube, vor zwei, drei Tagen erschienen, kostet 19,99 Euro im Quest Store und es ist auf Deutsch, aber leider haben wir keine deutsche Sprachausgabe. Trotzdem können wir, wenn wir Englisch nicht gut verstehen, der Story so folgen und ja, das ist eigentlich das, eigentlich das Wichtigste. Von daher, ja, Einstellungen, wir haben ein paar Einstellungen, hier kann man sich Steuerung anschauen. Ne, hier wird dann uns alles erklärt. Sprache kann man sich hier einstellen, Textsprache Deutsch und dann haben wir hier Englisch oder Französisch. Wir lassen es auf Englisch. Und dann haben wir die Bewegung, wie wir was haben möchten, äh, wie wir uns drehen möchten und so weiter. Komfort, Vignette ist hier ausgeschaltet. Dann können wir die die Bodenhöhe uns anpassen. Ist auch ganz äh, cool, dass man das äh, machen kann. Ob wir hier 360 Grad Trekking-Modus haben möchte, ja, wollen wir. Barrierefreiheit, ob wir hier die Sachen halten sollen oder nicht. Und dann können wir uns die Vibration noch deaktivieren, wenn wir wollen. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Welt vom Maskmaker rein und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bald wirst du in die Welt des Maskenmachers eintreten, einen Ort voller Fantasie, Rätsel und viele Geheimnisse zu entdecken. Ja, die Übersetzung ist nicht immer ganz richtig. <laughs> Who am I? Wer bin ich? Frage ich mich schon lange. Grafisch finde ich das ganz cool gemacht. Da ist ein Blatt hin, hingefallen. Schauen wir uns das mal an. Lehrling gesucht handwerklich begabt. <laughs> ja, soll handwerklich heißen, Kost und Logis wahrscheinlich frei, Fantasie benötigt. Der Lehrling verschreibt sich einer disziplinierten Lebensphilosophie rund um die uralte Kunst der Maskenmacherei. Das Wort des Meisters ist heilig und voller Weisheit. Die Lehrzeit ist lang, verspricht aber ein erfülltes Leben rund um die Tradition der Masken. Okay, schauen wir mal, wo wir hin können oh, da sehe ich eine Maske. Verwende den Stick, um dich zu drehen. Maskenladen, okay, da sind wir ja schon mal richtig, ne? Wow! Give it back! You. Oh. You are not ready. So make me ready. You risk everything. You understand nothing. You care for nothing. Then you've taught me well. I cannot teach one who will not learn. I cannot teach one who still will not be himself. I'm sick of your riddles. I'm sick of your rules, old man. You've never given me anything. Oh. You've never given Meister me Lehrling streiten sich. I gave you the chance. You didn't. I gave you the chance to be anything. But first, you must want nothing. You must learn to become nothing. Say it. Nothing. No, you're nothing. Ow. Oh. Monster? Oh, der hat seinen no. Meister umgebracht. No! Ein bisschen creepy, ne? A visitor. A customer? No, a new face, but familiar. All the same, perhaps they came to change their face here once before. Yes, long ago when the shop bell still rang. All gone. Oh, da passiert was. and powerful art is calling you. See yourself. Sieh dich selbst. Okay. Once there was an old mask maker, the last master of a magical trade, owner of a renowned mask shop. Every year, his masks would transform the town Children could play the monster beneath the bed. <laughs> Lovers could discover themselves and each other. The old could be young and new, and the young could even seem wise. All only for a night at carnival time. But amid the revels, the mask maker was alone. He feared oh, that he would take his secret knowledge the three ancient lords of Carnival with him to the grave. For fashions change, and humans find ever new ways to change themselves. And few wanted to learn the old secrets of paint and pasteboard. kümmern sie sich um dich, dich, Asti. But hope wears all kinds of faces. One day, a boy with no name arrived at the shop. A boy from the streets, come looking to steal anything that would fit in his pockets or his mouth. Lässt du das a boy from a hard world who had already worn many masks. The old man offered him a choice Return to the streets, pockets empty, or stay and learn the craft of masks. The boy saw his chance. The old man saw a clean slate, a pure heart, who could become a great mask maker. Oh. No! Hab ich's kaputt gemacht? Still broken. The master's master ready. is dangerous. Dangerous. Dangerous. Okay, so my am You can already tell. There is much more to this shop than meets the eye. Explore. Find the hidden door. eine They are not ready. Geheimtür finden. We must trust the workshop awaits them. Oh. A white pawn. All the other pieces are missing. Chess was the only recreation we permitted ourselves during the long days in the shop. Many pieces of our memory are misplaced since he changed the rules. You will find pieces of our memory along your quest. Mm -hmm. They move near the workshop. Perhaps they can feel it. Can they feel it? What happened here? Oh, guck <laughs> oh, guck mal, da haben wir Da sind Symbole drauf, das wird wahrscheinlich irgendein Rätsel sein. Das könnte was mit dieser versteckten Tür zu tun haben, würde ich fast sagen. Schauen wir mal, ob hier irgendwo Blätter sind, wo irgendeine Zeichnung oder sowas drauf ist. Handwerklich. Drücken. Rechtschreibfehler gefunden. Aber auf der Maske ist auch nichts eingezeichnet, oder? Nee, okay. Ist natürlich cool, dass man das so dann natürlich auch gut im Sitzen spielen kann. Da sehe ich Symbole. Kreise, Rauten. Okay. Probieren wir mal. Das sind ja genau die Symbole, die wir hier sehen. Um, ähm, machen wir einfach mal von links nach rechts. Kreis. Look around the shop. There is a riddle to open a secret door. Kreis. Raute. Soll die sein? You found it. Oh. Okay, der dritte, den habe ich schon auf gut Glück irgendwie verdreht. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Rätsel schon mal gelöst. Okay. Da ist die Werkstatt. The workshop. The last sanctuary of the mask maker's art. Everything here is yours, if you can prove yourself worthy of it. But first, you must craft a mask. <clears throat> a humble place for such powerful magic. Breathe it in. The paints, the paste, the wood. <laughs> A first taste of your new power. Each blueprint like this. Now we need raw material. From this, you can create a new self. Yes. <laughs> now, trust the tool. The mask is there, within the wood. Ja, also von der, vom Spiel her, wir müssen Masken anfertigen. Die müssen natürlich dann genauso aussehen wie diese hier auf den, auf den Zeichnungen. Dann kommt man nachher in Welten, wo man andere Masken findet und man kann auch andere Körper übernehmen. Und so muss man halt immer wieder hin und her ähm, ja, zwischen den Welten wechseln. Man kann hier ja, Teile finden in den anderen Welten, die man dann an den Masken halt dranbauen kann. Und so kriegt man immer andere Masken für andere Welten. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Good. Let the chisel das war schon immer gut in Holzbearbeitung. That sound. It has been too long. Excellent work. Now put the carving in its own special place on the main workbench. Okay, da wird uns gezeigt. There, this one, this carving, will be the source of many marks. You have learned What? a little of the mask maker's magic already. Your first mask, wear your new face. Ah, guck mal, da geht's schon los. Awake, awake. ist eine Eine A neue Welt. Face. Welcome, apprentice. I am King Prospero. You must be looking for me. Has my fame spread so far? I am janitor, landlord, and supreme monarch of this humble realm. That's alles. Yes, look around. Uh, a little misty today, perhaps, but that is not so unusual in the far Feather Islands. I got my dose. ist er. Hi. Well, first lesson. Masks <laughs> are the gateway to this place. Try taking off the mask now, and then come straight back. They return? Good. There you are. Okay. Feels good, eh? <laughs> Whoops. Try not to break anything. I've just got the place the way I like it. Ich weiß nicht. Still and quiet. Ah, I admit these islands have a certain tumble-down <laughs> charm. Now, are you feeling watched? Do you see that figure on the next island over? He wears yeah. the next mask you must craft. You will need okay. to take a closer look at the mask. Did you spot an old spyglass in the workshop? They're back. Spyglass. Ah, guck mal. Da kommt so ein Jingle-Geräusch, genau. The spyglass. The gift of seeing and being unseen. This is a crucial okay. tool for a master. Ah, you have found my faithful old spyglass. Haltet die Greiftaste mit leeren Händen. You will need it. A mask oh, maker my... sees much... Now, hold your breath for a second. Yes! Ja, das your mine, wie meine, nur mit kürzeren so Muskeln Wow, that Since, uh, <laughs> see, this has the same base mask as the one you wear now, but with two of those white clasp shells on the top. Okay. You will find the components for your mask somewhere around here. Okay, also müssen wir jetzt hier irgendwelche Muscheln suchen. Guck mal, da führt ein Weg runter. Also vom, vom Look her gefällt mir das. Stein. Ah, das ist eine kleine Muschel, ne? Weg. Ne. Lass mal wieder runter. Vielleicht können wir die gleich dann nochmal reinholen. So, scheinbar werden wir hier wahrscheinlich irgendwie fündig werden. Ne, da ist nichts drin, okay. Ah, guck mal, da sind doch welche. Rote. Oh. Ah, da ist er. Did you feel that? Once you have found a new component for your masks, like this white clasp shell, then the workshop will always have a ready supply. Uh, such is the ah. magic of the mask maker. <laughs> okay. Also wir haben dann unendlich viele Muscheln dann in unserer Werkstatt. Jetzt, muss, jetzt haben wir hier eine How long has it been? The base is already there for you. Kann ich die alten Blueprints hin? Near the plane. Genau, packen wir es mal dahin. Starting from a plain one. So, machen wir mal schnell eine. Ah, White Clasp Shells. Okay, sobald eine Maske fertiggestellt wurde, kannst du sie nicht mehr verändern. Okay. Also, die muss rot sein. So, dann würde ich sagen, packen wir die mal. Use this dummy head to hold masks. Genau, wir wollen die bearbeiten. You will need Guck mal, hier found for the new mask. Wear the mask. Learn the truth about yourself, but do not trust your eyes and ears. there you are. <laughs> that was uh, okay. fast. <laughs> Da sehen wir unser Fernglas. Kann das uns wiederholen? Guck mal. Look back over at where you arrived. You may see the body you were wearing before. The strings cut. Da hinten sehe ich unseren It was awfully convenient doch, oder? Ja, da stehen wir. Arrived. These days, it's the only way to get around. Now, find my next subject and possess it. Okay, wir sollen nächstes Ding finden. Oh, was ist das denn? What's going on? Folge meinen Gesten und finde My tower is close. Der Mund sieht aber komisch aus, so. Äh, <laughs> okay. You'll find these elders' statues spread across the realm, just relics of the old ways. Ignore anything you see or hear when near them. Keep your mind on your apprenticeship. Das ist der Turm, den er meint, oder? Also diese Statue meint. Also ich will trotzdem gerne wissen, was das ist. Da oben hat gerade eben was rot geleuchtet, glaube ich. Okay, gehen wir mal weiter. Follow my gestures. Come to the tower. Da kann man nicht Your lang. power is growing. Unsere Kraft äh, wächst immer weiter, ist gut. Ah, guck mal, hier geht's auch lang. So, jetzt müssen wir eine nächste Position wahrscheinlich finden. Von irgendeiner Figur, die wir dann übernehmen können. Ah, guck mal da. Ist natürlich gut, dass es immer so ein bisschen highlighted ist. Dass er hervorgehoben wird. So, wir haben auch Eine Zoom-Taste. Can you see what this one wears? Use the spyglass controls to zoom in. Okay, wir haben's This is the mask of the far feather merchants, great traders and travelers. See, the mask requires two different components from different lands within my realm. Okay. Now your apprenticeship truly begins. Use the lever to lower the panels of the map. It's time you saw the entire realm. So. Oh, da ist was. Da ist was. Well done! Now you can reach different areas throughout the realm. New blueprints, new designs. Okay, das you ist diese Welt mit dem Roten. Okay, da können wir die Blueprints hinpacken. Ah, wo ist die eine, die ich eben weggeschmissen habe? Ah, okay, hat er schon hingesammelt. Sehr gut. nächste. ist dann wieder eine andere Welt. A new face appears. Gehen wir einfach mal hin, oder? New land to explore. So, das bauen wir mal wieder. Nach den hundertsten äh, Maske wird das wahrscheinlich nerven, aber noch geht's. New face is revealed, and with it, new destinations are discovered. Gelb. The mask of the swamps. To wear it, you must be proud, love thyself, but do not allow vanity to take root. Kann man das denn jetzt ablassen, das rote? Wir brauchen gelb, ne? Okay. Ah, already your power is growing. So, packen wir direkt. Gucken, wo, wo uns das hinführt. Gut, Sümpfe haben die ja gesagt. Ah, guck mal. <laughs> Hallo. <laughs> okay. Schauen wir mal. The Burlab Swamp, home to some of the rarest components, the most sehr secret eh? masks, It was so beautiful here once, Ach, oh, but a foulness has taken root here. Das ist ein Kollege von uns. See the basket at his feet. This one wears the mask of a gatherer. Okay. The roots on the top of his mask are there to scare predators which once lurked in the swamps. Simple but effective. Der hatte jetzt so zwei komische Dinger da oben dran, die sahen aus wie kleine Äste, die versuchen wir jetzt mal. Vielleicht da oben, wo ein bisschen mit dem Feuer ist. Das Soll uns doch bestimmt was zeigen, oder? Twisted roots from the flint tree. Ah. <laughs> Poisonous, of course. But they're also used for medicines as well as masks. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zurück, dann können wir uns auch gleich besser sehen, wenn wir die Maske gebaut haben. So, abziehen. Jetzt müssen wir wieder was bauen. So, Blueprint. Der, ist, der wird auch nicht freigeschaltet vorher. As you see, the power of the mask maker is very useful. A king must survey his realm, after all, especially since I first retreated to my castle and the bridges began to crumble, their bodies to grow still. Da steht er wieder einer. Hier sind aber Brücken kaputt, du. So, was hat er denn? An alchemist. They harvested the various poisonous products of the genau. swamp for potion making. You'll need iron grass shoots to make this mask. Was ist das? Da war nichts drin, oder? Okay, wir gucken, ob wir hier rüberkommen. My swamp-dwelling subjects, the inhabitants of these swamps, were masters at creating dyes and medicines from the noxious effluvia of the swamp. They even traded with the people of the forest above. But their time is long past. A shoot of iron grass, essential for masks of the forest and swamp. So. Guck mal, jetzt äh, brauchen wir ja gar nicht mehr nochmal. Man kann ja einfach dann da hingreifen. So. Und dann hatte der die hier an den Seiten, ne? Oder? Jetzt müssen wir mal schauen. Ah, okay, okay. Die müssen wir jetzt orange färben. So, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. I've seen this basket before. Anyway, this will come in handy. Let's get to work, potion maker. Trinkbrauerei. <laughs> Okay. <laughs> <laughs> Stück Käfer. Ah, drei Käfer kommen rein. Bringen wir mal diese ganzen Sachen hier hin. Drei Käfer. Der Dann drei grüne, ja, keine Ahnung, was für Blätter. So, mal schauen. Ob wir die jetzt alle hier finden, weiß ich nicht, oder ob man dafür in, andere, in ein anderes Land muss. Schauen wir mal, vielleicht finden wir hier irgendwas. Follow my gestures and come to the tower. Find the truth. Another of these statues. Always been dormant, useless for me. Okay, die braucht man auch. Nur die grünen Blätter haben wir jetzt noch nicht, ne? Eine davon, genau, die packen wir jetzt mal hier hin. Vielleicht ein anderes Land jetzt. Das sind die da oben, oder? Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal in ein anderes Land. Schauen wir uns das erstmal so an. So. know thyself and fight against the shadow of oblivion. I can feel the power. Direkt mal hin. Schauen. Oh. Hier ist es windig. Ah, the Zephyr Peaks. When I first came here, the air was the clearest I had ever smelled, and the ringing of the chimes, the singing of the shepherds from mountain to mountain, were King K favorites, of course. And this should be a place for a clear mind, for solitude. I saw to that. Okay, this one is from the village in the valley below, I think. This windmill once moved the cable car, but looks like someone has started to repair it and left the place in disorder. Passt auch nicht, aber den hier kann man auf jeden Fall hier dran packen. Ne? Und der I know. müssen wir mal schauen. Okay, die hätten jetzt auf jeden Fall Verbindung miteinander. Hier fehlt uns noch was, ne? kann aber auch nicht passen. Das ist schon richtig gewesen hier. Okay. Gucken wir mal, was wir oben noch machen können. Success! Ach, guck Industry. mal. The wheels of the world turn once more. Okay, jetzt müssen wir den blauen Typ wahrscheinlich bis nach hinten fahren dann anhalten. Damit der auf der anderen Seite ist. Okay, schon mal kein schlechtes Rätsel, finde ich. Nimmt man das so richtig. So, lassen wir erstmal so. Sehen wir von hier aus noch irgendeinen, den wir mit dem Scope sehen können. nicht wirklich, ne? Aber ich habe da was im Korb gesehen. schauen wir uns mal kurz an. A wooden dummy. A plaything given me by my old master and containing about as much human feeling. He told me I would understand one day how a wooden face is the best friend to a mask maker. Mm-hmm. I think the old fool had forgotten more about masks than he ever knew about children. Guck mal da hinten. Den krieg ich von hier aus aber nicht rein, glaube ich. Mach mal nochmal stillhalten. Kann man es aufbauen so? Nee, okay. Kriegen wir so nicht rein. Dann komme ich jetzt nicht mehr raus. mich erstmal raus boxieren? Nein. Vielleicht kann ich hier auch erstmal nichts mehr machen. Wer weiß. Sonst bräuchten wir diese diese Federn oder so, ne? Aber haben wir ja nicht. Das war der Sumpf. Jetzt Sind wir aber immer noch beim gleichen Problem. vielleicht irgendwas übersehen. Mal schauen. Das kann ja natürlich auch sein, ne? Hier, da steht der erste. Ah, mit dem geht es auch nicht mehr weiter. Hm. Irgendwie müssen wir da hinkommen, aber... So, den hätten wir, aber den nicht. Okay. Ich wollte jetzt auch nicht so, zu viel Gameplay zeigen. Man kann diese Dinger hier auch immer wieder ne, färben. Je nachdem, was man da haben muss, kann man die Teile halt färben. Und sich neue... Was haben wir hier? Das ist aber neu, ne? Das ist aber neu, das habe ich eben nicht gesehen. Und das ist mir nicht aufgefallen. Okay, da sind die Fundorte scheinbar. Sind die denn eingezeichnet oder? Gehen mal kurz. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Ja, da sind die Fundorte immer eingezeichnet. Und natürlich nicht, wo man die anderen Sachen findet, ne? Ja, okay Leute, ich würde sagen, hier beende ich das Gameplay. Ist auf jeden Fall ja, irgendwie ein cooles, ein cooles Game mit einer Story dahinter. Und äh, ja, man muss natürlich auch ein bisschen rätseln, wo man jetzt welche Sachen findet und äh, ja, dann die, die ganzen Masken zusammenbauen und dann dieses Hin und Her äh, gefällt mir ganz gut, dass man zwischen verschiedenen Welten hier aussuchen kann. Ich denke mal, hier kommen auch noch Welten dazu nachher. Und äh, ja, wahrscheinlich, bis man dann irgendwann an einem Turm ist. Ja, also mir gefällt es bisher. Ist mal ein anderes Game, nicht immer irgendwie rumballern oder Horror oder so, sondern einfach mal relaxed ein bisschen, ja, ein paar Rätsel lösen. Also mir gefällt's. Was sagt ihr zum Game? Gerne mal unten in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video hier gefallen hat, gerne ein Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Und äh, ja, am Ende möchte ich noch gerne hinzufügen, wir haben eine Facebook-Gruppe, We Are World Germany, ist unten in der Beschreibung. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr uns da joinen würdet. Ist eine ganz nette Gruppe und äh, ja, da kann man sich ja, über Gameplays unterhalten, über, über irgendwelche Games, man kann sich verabreden und äh, ja, wenn man Fragen zu VR hat, kann man die natürlich da auch darstellen und ja, jetzt fängt er hier an. Mhm. <laughs> ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da joinen würdet. Ja, und äh, falls ihr euch fragt, was hat er hier mit den Quest-Controllern? Das sind die Kiwi-Halterungen für die Quest 2-Controller. Äh, den Link dazu packe ich unten in die Beschreibung. Ist das erste Mal, dass ich die Dinger teste und da gibt es natürlich noch ein separates Video zu. Aber mir gefallen die bisher, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.